啊。 Mas. Berang meter. Tegang dosa, bro. Tegang dosa. Lengi. mas met mangge eh. Cái chó có lòng với Hai, cái có cái là chó có Ăn chắc nhập lửa Ngào rồi Sake, sake kelebihan ngalung gue nih. Sake, sake, sake, sake, sake, sake, iya jalan ini kurang ada gue tau loh duit melu melu nih ra oke apa ra besar kan lah ya tunggu sih biar pernah lah bar kagennya langsung roh ati cak yang siman barang ono untuk minggu itu ini acara anu liputan yang kono banyak komedia kono rogo Gede loh ini, bah kurang banyak puluh little Thank you. Kalau sirah ledak lilinmu. Untuk ini. Mertun iso koyo ora nang lereni wae. Lah iya, koyo ren larane mau coba jen. Mertan aja gerot kepah, koyo ren larane tenan. Ki Ageng Semar. Oh, kayak, Oh, terjunnya. Wah. Oh, kae payungnya. jagung aja didek mas oh, aku mistik lemah lo kaya mengenai mas sing duwe nesuwi lo kelihatan gawat. Ada mau ngeramu nih. Gawat dumaan. Wah, ini apa? Ini, ini. Oh, lagu oh, <laughs> oh. eh, kok bangka ini. Oh. Ada mau nih mejen. ngecat, kalau orang mau piye, kayak jelemen. Wes, tak. Nek kaya wong gandel ya. Isik e. Oh. Ayo dua dhewe digawe bengkah. Wes sukses. Ben iso bengkah. <laughs> Cek dua tangki mu mbok. Wes, sukses.